ketika kalau dia boleh berdiri, maka dia berdiri lah. Maknanya berdiri tu tak jadi masalah, berdiri. Kalau dia boleh rukuk, dia rukuk. So yang hmm. dia tak boleh misalnya kalau sujud, sujud. Tak, ke sujud tadi. Maka hmm. daripada rukuk, dia bangun iktidal seperti biasa, bila dia nak sujud tu, dia duduk. Dia duduk hmm. di kerusi tadi. Okay, that's one. Ada orang mungkin rukuk pun tak boleh. Maka lepas dia berdiri tu sebelum dia rukuk tu kerana nanti pinggang dia sakit ke apa dan dia terus hmm. apa ni duduk di kerusi itu dan rukuk. Jadi rukuk ni akan bendkan badan sikit okay. Hmm. kemudian dia berdiri balik untuk dia iktidal kemudian dia duduk balik di kerusi tadi dan dia dia bend lebih banyak daripada dia bend ketika rukuk Okay, jadi dia solat kan seperti biasa Allahu akbar dia tengah berdiri ni solat ha, jadi kemudian kita tengok apa yang dia tak boleh buat ni ha. eh lama tu dia solat berdiri ha okey so dia boleh rukuk okay dia rukuk dulu rukuk. Kemudian dia i'tidal sami Allah liman hamidah. Okay, sekarang dia nak duduk ni, nak sujud ni, dia akan duduk dulu. Ha, dia tarik dia duduk ha, dan dia sujud ke bawah. Ha, dia, dia tundukkan badan dia. Kepala. Duduk antara dua sujud. Okay, kemudian sujud balik. Okay. dan dia duduk, berehat sebelum diri, baru dia diri semula. Ha, okay.